جام عشقم ساقی بده شرابه مخمور جام عشقم ساقی بده شرابه گلگون قدکی به می مجلس ندارد آبه گلگون قدکی به می مجلس ندارد جمالش در پر راست ناید بوتری بزن نوای ساخی بده شرابه و جمالش در پر راست ناید بوتری زن نوای ساخی بده شرابه مخمور جامی عشقم مخمور جام عشقم ساقی بده شرابه برکن به می مجلس ندارد آبه برکن به می مجلس ندارد در انتظاری رویت ما امیدواری واری گره شوی राखिबे मै business